Iepalagunok eta ongi etorri gamerantzia telebistara, bideojokoen telebistara. Gaurkoan ere Bilbora etorri gera oraingoan Fan and Sirius jokuen festivalera. Hemen hainbat joku probatzeaz gain, eh, sari banaketak eta bar ikusel izan ditugu, eta orain ikusuko dugu ea hemen behan zer dezakegun. Thank hemengo indigunean hainbat joku probatzeko aukera izan dugu eta ikusten dezuen bezala estudio pila etorri dira aurten. Orain Santa Clara Games era gerturatuko gara ea eh? zer duten guri kontatzeko. Indien gunera etorri eta Santa Clara Games aurkitu dugu Donostiako joku estudioa. El año pasado triunfasteis con Hasselhart, ganasteis el premio a Mejor Videojuego Vasco y esta, este año vuestra propuesta ha sido Days. E ¿Cómo definirías este nuevo proyecto? Bueno, ahí tenéis la historia de unos mercenarios que trabajan para una organización militar privada y su primera misión consiste en ir a Asia a acabar con un embargo internacional de arroz que hay que está impidiendo que las clases altas de Occidente coman sushi a diario. Es un juego de acción, es un shooter trepidante que se puede jugar en solo o en cooperativo. Parece muy interesante, ya se puede conseguir, ¿verdad? Sí, ya está disponible en Humble y la gente que lo compre ahora, en cuanto salga en Steam, que ya hemos pasado el Greenlight, con la llave que tienen de Humble podrán añadirlo a su biblioteca de juegos de Steam. E iniciamos el Greenlight el pasado 1 de octubre y en 7 días lo, lo, conseguimos, o sea que en cuanto tengamos el juego ya más, más acabado, lo llevaremos a Steam también. konferentzia askotan ikusi al izan dugu Tom Clancy The Division Ubisoften joku berrienetako bat, arrazoi nagusia behin eta berriro atzeratzen dutela izanik. Azkenean badirudi 2016an jasoko dugu la gure etxeetan, baina hemen fanantzi iruzien probatzeko aukera izan dugu hemen jarri dituzten ordenagailu pilotan. Aurtengo fan zonean zaleek hainbat joku probatzeko aukera izan dute, batzuk oraindik atera gabe daudenak eta beste batzuk dagoeneko eskuragarri daudenak. Hoieten artean adibidez, Rise of the Tomb Raiderko jokalaria daude hemen nire ezkerraldean ikusi ditzakezuenak, Ba hori, eh, Microsoften joko berria probatzen ari direnak. Jakingo dezuen bestela, Xbox One erako atera da jokoa orain goz, eta datorren urtean helduko da PC eta PlayStation lauera. Kuriosoa da egia san Microsoftek ordain duen dirutza eta gero, jokua Fallout lauekin batera atera izana eta hortaz protagonismo guztia galdu izana. Baina bueno, hori berai jakingo dute guk jolasteko aukera izan dugu eta egia oso itxura polita du, ni behintzat zain geratuko naiz ordenagailurako noiz egongo den eskuragarri. proposamen kuriosa wargaming.net taldeak egin diguna, honea, kamioi bat ekarri duelako guk beraien World of Tanks jokoa probatu alizateko. Bertan, hainbat ordena galdu daude eta talde kasartu alizango gara probat, probak egiteko multijokalari divertekarri honetan. Kamioi eta tankeak alde batera utzita, talde berak aukera eman digu, itxasontzi erraldoien arteko gudak probatu izateko, beraien World of Warships jokoarekin. Hemen atzain ikusi dezakezuen bezala, itxasontzi ikaragarria dira eta euren arteko guda oso interesgarriak sortuko dira, hainbat arma mota eta bar erabilia izango ditugulako. Huk probatzeko aukera izan dugu eta esan beharra dago oso polita dela jokoa eta nahiko divertigarria lagun artean jolasteko. SLRI esker, Counter Strike Global Offensive eta League of Legends jolastu izan ditugu hemen ikusi dezak ezan bestela, baina gainera bitxapelketa antolatu ditu joko hauen inguruan, eta orain arenara sartuko gera ea zer aurki bertan. Hemen gaude aipatu berri dugun arenan eta ikusi dezak ezan bestela Counter Strike Global Offensive eko txapelketa erdian daude, argi dago jokalari hauek pila bat entrenatu dutela hona etorri horretik, partiak oso emozionantea baita daude, beraien abilestia handiei esker. Bueno, hemen gaude Gilianekin, badakizu eh, hau gamer hontziko taldekide nahiko importantea dela eta YouTubeen bideo asko bigotzen aritzen dela tala, nolatan etorri zera gaur Fanan Sirusera. Ba, bueno, pasan urtean etorri nintzen, gustuko izan nun eta ja ba, urtero etortzekotan. Orduan, ba animatuta, aste osan zehar. Zein izan dira gehien gustatu zaizkitun edo gehien interesatu zaizkitun jokoak? Eh, ez probatu, frogatu, baina orokorren ere zik ziege eh, gobat nituen frogatzeko, Atxo frogatu nun baita ere, indien artean frogatu nun nantzeko karta joko bat, oso polita. Eta baita ere, dago ere indien artean eskupilotara jolasteko joko bat, baina okulusekin, oso bitxia. Eta horiek orokorrean izan dira, igual gehien bat, irakerri didaten da. Baita ere ditut gogoak eh, frogatzeko The Witcher adibidez, edo Halo Bost hortik ikusi dudala. Eta ia zelan, egun froga dezakedan. Rainbow Six Siege, jolasten ikusten zaitu gora bertan, partida oso kompetitiboa batean. Ze, ze hiru izan zaitu alderdirik garrantzitsuena edo divertigarriena? E, beti, nire ustez beti shooter antzeko jokoetan garrantzitsuena taldearen komunikazioa. Azko nabaritzen delako taldea komunikatzen denean eta ez denean komunikatzen. Hori izango nuke nik eh, horrelako jokoetan dela Ba hori, da. zer gertatzen dut horrean, ba, e, eh, txatet, o, itxegiteko txatetan, komunikazio hori ez dagoela, ez dago inoiz, olokorrean jendea ematen du flameatxera. Gero, bueno, ba... Igual e, teklatu eta zego pizkat e, eh, onak izatea, holan, e, erantzuna pizkatarina esateko eta praktika. Ondo, ondo. Eta, bueno, ikusi izango dugu bideo bat zure kanalean gaurko esperintzearekin? Asteburu osokarekin. Eta honekin bukatzen dugu aste honetako game telebista, gogoratu beti bestela, urrengoan hemen egongo garela joko eta albiste gehiagorekin, eta besterik gabe ordura arte lagunok.